ඒගොල්ලන් කොහොම හරි පර්මිෂන් අරගෙන ඕගලන්ට මේ වගේ සංදර්ශනයක් ෆීඩ්බැක් ගොඩක් කාලෙකින් හොඳයි අපි කියමු දෙවනි සින්දුව මගේ ජනප්‍රිය ගීතයක් ඔක්කොම එකතු වෙලා අපුඩ බොහොම ස්තුතියි. ගන්නකො මේ ලස්සන ළමයි ටිකට අප්පුඩියක්. හොඳයි. මගේ කතාවේ තව කට්ටියක් එනවා. තව ගෑන් ළමයි කට්ටියක් එනවා. මගේ කතාවේ රතු මට අල්ලා net දිස බලලා ඔබ දෙපලන්නේ පින්බර දේවල් මට සිතා ගන්න සිටියාද සිතා ගන්න බෑ මොනවද කරන්නේ මගේ අත අල්ලා net දිස බලලා ඔබ දෙපලන්නේ පින්බර දේවල් මට සිතා ගන්න සිටියාද සිතා ගන්න බෑ මොනවද කරන්නේ මගේ කතා බොහොම ස්තුතියි. හොඳයි අපේ ආදරණීය කලා ශිල්පිනිය